Львів має амбіцію бути першим. Федерація світова заснована у Львові. Перший чемпіонат відбувся у Львові. І, до речі, пам'ятник, який сьогодні ми відкриваємо, це перший пам'ятник лучному спорту, який є в Україні і на теренах колишнього СНГ і далі. Тому це є знаменна подія. Я би хотів, щоб відкриттям цього пам'ятника ми дали новий імпульс розвитку лучного спорту, тому що це є той спорт, який активно розвиває і внутрішній, і зовнішній світ, дає силу, дає тверезість і мудрість думки, і дає можливість гармонійно сприймати світ. Тому дякую всім, хто долучився, дякую федерації, дякую скульптуру. І хотів би подарувати скульптуру таку ювілейну монету 750-ліття Львова, щоб е, він е, завжди е, згадував цю свою прекрасну роботу. Дякую. І пишав. Вам дякую. Дякую. Я плекаю надію, що коло цього пам'ятника буде зроблено тисячі, сотні тисяч фотокарток. І людина, яка зробила е, похапки цієї фотокартку, приїхала додому, уважно роздивилася і згадала, що я була в неофіційній столиці стрільбу з, з лука у світі. Тобто я була в місті, де було проведено перший чемпіонат світу. Я була в місті коло мерії, де було засновано першу чемпіонат е, е, федерації міжнародної. Я була в місті, де живе саме велика кількість, кількість чемпіонів світу Європи. Я була в місті, який став донором тренерських кадрів на всей світ. Е, Університет, інститути, солдати. І вони рахують, що місто особливо тому що було потрібно кожна крапка, кожна кома,